Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi pada satu hari melalui hadis yang sahih direct tanpa Jibril wahai Muhammad bagi tahu umat kamu bagi tahu umat kamu sesungguhnya aku berkata ya bna Adam wahai anak Adam ini nama dia hadis qudsi direct daripada Allah kepada Rasulullah ni hadis qudsi bagi tahu kepada umat kamu ya yabna adam wahai anak adam anfiq keluarkan harta ringgit kamu sedekah-sedekah yang kita sebut ni bukan senyum tau tak hidup duduk rajin senyum je dia setiap hari sedekah dah ustaz buat layak buruk layak buruk sini panggil pak tau saya sebelah sana panggil layak buruk lah no? wahai anak adam anfiq bersedekahlah berinfaklah unfiq alaik Aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu Aku yang akan menanggung kamu Kesemua ayat sedekah dalam Quran Kesemua cerita sedekah yang Nabi beritahu Itulah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah mana qasamalu abdin min sadaqah Nabi kata demi Allah duit orang yang bersedekah itu takkan berkurang Tak kurang zahir memang kurang dalam dalam poket ada 15 kita keluarkan 10 memang tinggal 5 tetapi yang Allah janji dunia sebelum akhirat aku nak ganti setiap sen sen tu saya sebut contoh setiap sen yang disedekahkan dengan ikhlas Allah Ta'ala kata aku akan mula ganti dengan 10 kalau seringgit Allah akan ganti dengan 10 ringgit paling rendah paling banyak ikut iman masing-masing ada orang dia bagi seringgit Allah balas 10 ada orang dia bagi seringgit Allah balas 50 ikut iman keyakinan dan keikhlasan orang tu maka bina dan didiklah iman itu tapi jangan mula banyak terus Takut bagi-bagi tak tak ikhlas, habis-habis lah. Bagi tak mula dari, dari, sedikit. Mula dari sedikit. Mula dengan seringgit sehari, insya-Allah. Lama-lama dia yakin, dia berani. Sampai dia melihat Allah yang membayar ruang itu. Tapi itu bukan tujuan sedekah. Ingat ni saya pesan tujuan bersedekah adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan bayang berapa Allah nak bagi. Harap-harap 300. Dia bagi seringgit, dia kata, Ya Allah, bagilah 300 kali ganda. Sebab Allah janji dalam Quran, sedekah ni daripada 10 sampai ke 700 kali ganda. Ada orang seringgit, Allah bayar 700 ringgit kat dia. Dunia sebelum akhirat antara ibadat yang yang Allah balas di dunia sebelum akhirat namanya ibadat sedekah. Ni poin nombor apa saya tak ingat ni? Semua poin ni. Antara ibadat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah sedekah. Antara maksiat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah menderhakai ibu dan ayah. Hati-hati rahsia-rahsia sunnatullah hati-hati ini semua rahsia daripada mana nak ambil rahsia ni majlis ilmu antara ibadat yang Allah balas dunia dulu sebelum akhirat dunia pun banyak namanya sedekah sebab itu Rasulullah kalau dia sedekah dia sedekah semua kalau pi rumah baginda Rasul hanya ada <coughs> air kosong saja